jengkol crispy telur asin. Belum pernah ada yang bikin. Yang nggak suka jengkol pasti jadi suka. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. banget guys Telur asinnya berasa banget Tepung jengkolnya crispy Jengkolnya empuk dan gurih Pasti ketagihan Nantikan video-video Happy Days selanjutnya